кайсы жабык процессте жылуулук кыймылдаткычы максималдуу пайдалуу аракет коэффициентин берээрин француз инженери сади карно изилдеген сади карно эки изотерма жана эки адиабат цилиндрден турган процессти колдонууну сунуштаган бул процесстерди тандаганын себеби изотермалык кеңейүүдө газ жумушту ички энергия ысыткыч аркылуу аткарат ал эми адиабаттык процессте кеңейтилген газдын ички энергиясы аркылуу аткарат изотермалык кеңейүү процессинде бир эки бөлүктөрүндө газды т бир температурадагы ысыткыч менен байланышка алып келет газ ысыткычтан ку бир жылуулук алып жумуш аткарат адиабаттык кеңейүүдө эки үч бөлүгүндө газды жылуулук изоляцияланган кабыкка жайгаштырат бардык өзгөргөн ички энергия механикалык жумушка айланат газдын температурасы муздаткыч температурасына т экиге чейин түшөт изотермалык кысылуу процессинде үч төрт бөлүгү газды муздаткыч менен байланышка алып келет бул жерде температура ысыткычтын температурасынан аз бул процессте газ муздаткычка q эки жылуулук санын берет цикл адиабаттык кысылуу процесси менен аяктайт бул төрт бир бөлүгү бул учурда газ т бир температурасына чейин ысыйт карно циклы эң эффективдүү отунду эң аз сарп кылып максималдуу жумуштун аткарылышына жетишүүгө аракет кылат